तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एवेन से देखो वो लोग बहुत पीछे है अरे जल्दी आएगा कि नहीं हाँ यहाँ लेट करेगा और ये ये भाई साहब को तो बस बस फोटो खिंचाना है और कुछ आता है बोलो ना तुमको आता है डेबिट क्रेडिट अच्छा <laughs> अरे भाई थोड़ा फट जाएगा जूता है धीरे चलो तो देख रहे हैं जूता भी तो थोड़ा सस्ते वाला पहन लिए बहुत दिक्कत है गाइस ऐसे लोगों से बहुत दिक्कत है धीरे धीरे चलने वाले से तो लेकिन धीरे चलो नहीं तो फिर मैं समझ रहे तो खत्म तो फिर ये वीडियो जो है नहीं आ रहा आएगा ही नहीं कहाँ कहाँ कहाँ अरे तुमने जल्दी आ थोड़ा सा धीरे धीरे नहीं हो दो बजने वाला है तो थोड़ा जल्दी घर जाएंगे गाइस तो अभी निकल रहे हैं बस निकलने के लिए थोड़ा लेट कर रहे लोग कौवा कौवा ओ हाँ गाइस हम लोग का शूटिंग बच्चल है तो थोड़ा शूट भी करना होगा इसलिए हम लोग को जल्दी निकलना होगा जिससे हम लोग जल्दी जाके शूट कर सकें और हम लोग खाए पिए भी कुछ नहीं है तो थोड़ा भूख भूख लग रहा है कि नहीं गाइस देख रहे गाइस भूख गाइस अभी अभी यहाँ पर थोड़ा सा रील शूट कर लिए फिर अभी नीचे की ओर निकल रहे हैं देख रहे हैं ये लोग निकल गए हैं तो जल्दी से लोगों को पहुँचाना होगा नहीं तो फिर वैसे तो याद है वैसे कोई टेंशन नहीं है जा सकते हैं बट साथ साथ जाना थोड़ा अच्छी बात होती है क्योंकि जंगल है फिर जंगल में कुछ भी निकल गया तो फिर दिक्कत है ना सर समझ रहे हैं ना गाइस अरे ये क्या कर रहा है बाबू ओ बाबू आवारा या तेरा भाई उधर जा रहा है नीचे नीचे देखो तो कुतु कुतु चल भाई भाई चल चल रहे नहीं जाकर गाइस वो अपना अपना इलाका में है इसलिए हम निकल रहे हैं यहाँ से थोड़ा देखना पड़ा चलो कोई ना गाइस इतना देख सकता हूँ मैं ये छोटे मोटे देख तुम्हारा भाई हीरो है चलो चलो और ये लोग तो बहुत लेट कर रहा है ये लोग बहुत ही लेट कर रहा है चलेगा तुम लोग हाँ हम लोग से रुकता है हम लोग कूद के पहुँच जाएंगे गाइस यहाँ से बहुत देख रहे हैं कितना नीचे है यहाँ से अगर कूदे ना तो फिर वहाँ के नीचे ज़रूर पहुँच जाएंगे और ये चाहते नहीं हम कि नीचे जाए और हमारा जान को खतरा समझ रहे हैं ना तो गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं देख सकते हैं अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है सफ़र और देख रहे हो उधवा रहा है अरे बाबू क्या कर रहे हैं एकदम से कैसे कैसे आदमी लोग रहते हैं कहीं भी दुकान तो में बैठ जाता है देखो तो अरे और और एक पब्लिक ऊपर चढ़ गया अरे जल्दी अरे और यहाँ लास्ट सीढ़ी जो उतरने में बहुत धक धक क्योंकि यहाँ से देख रहे मम्मी मम्मी मम्मी मम्मी हाँ गाइस मैं हर सभी को देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गोड़ की जो हालत है ना वो आपकी भी हो आप भी आए यहाँ पर और मेरी तरह थोड़ा सा <laughs> अरे काका बोलता है लेकिन काका बोलता है ब्लॉग में ऐसे नहीं बोलते हैं ना गाइस अरे और एक पब्लिक किधर गया अरे जल्दी आओ रे तो अभी हम लोग यहाँ से अब सीधा अपना गाड़ी जहाँ पार्क किए वहाँ जाएंगे फिर उसके बाद गाड़ी लेके घर निकलेंगे घर निकलेंगे या देखेंगे खाएंगे पियेंगे फिर उसके बाद हो सके तो सूट भी जा सकते हैं दिखाएंगे आपको आगे क्या चलते चलते यहाँ थोड़ा सा नदी नाला आ गया है तो पार करने जान जाएंगे तो चलिए कमेंट में मत बताइए कि ऐसे पार करते थे और एक आ रहे पब्लिक जल्दी आ रहे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ एकदम से एकदम से ओ देख सकते हैं ना स्पीड तो हम लोग भी इतना ही स्पीड में निकलते हैं घर की ओर और, और आपसे मिलते हैं गाड़ी के पास पहुँच गए हैं गाड़ी के पास देख सकते हैं हमारा गाड़ी वहाँ लगल है और ये लोग पहले ही पहुँच गए थे तो हम लोग धीरे धीरे आइए रहते चलो नहीं और वाह क्या लड़का है वेरी हैंडसम बॉय इससे तो बहुत मजा आएगा कहा है कहा दिखा रहे है अरे वो दे वहाँ से आए थे देख रहे हैं गाड़ी उतना ऊपर गए थे फिर उसके बाद गाड़ी रेडी हो गया है हाँ हाँ पहाड़ बहुत बढ़िया है एकदम हाँ थकान हाँ थोड़ा सा थक गया ज़्यादा नहीं चलेगा अरे बाबू लोग जूता एक्सचेंज कर रहा है तुम लोग जूता किसका किसका पहनते हैं एकदम से का ही बोल सकते हैं लोगों बंद करा हो गया बस तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी में बैठेंगे फिर उसके बाद निकलते हैं तो रोड दिखाएंगे थोड़ा सा क्योंकि शुरू में तो ब्लॉग शूट नहीं किए तो खाना नहीं नहीं खाना वाना खा लिए फिर देख रहा है ना दो आता है तो नौटंकी यहाँ तो बाप सुतने आया है गया तो सुतने में का है अरे यार देख रहे हैं हम लोग इतना खा के थरिया दिए <laughs> धोएगा कौन हम करण धोएगा सबको धोने का रिक्स कौन लेगा बताओ जल्दी जल्दी बताओ हाँ, हाँ बाबू किसको धोने का रिक्स देगा छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे कौन कौन धोएगा बता दो तो इधर इन लोग को बता दो तो नहीं ये लोग कौन धोएगा इन लोग में से तो गाइस अभी ये लोग को धोना करना छोड़ देते हैं तो, <laughs> तो अपने ना दिखाएंगे तो हम लोग दिखाएंगे तब तो कौन हाँ तो कौन दे धोएगा अरे मुर्गी खा रहा है अभी तो भाई अभी हम लोग थोड़ा टहलने जा रहे हैं खा पी लिए तो पचाना तो पड़ता है ना <laughs> तो खाल पियल पचाने के लिए थोड़ा विलायची तोड़ने जा रहे हैं ज़्यादा कुछ नहीं मतलब टमाटर हाँ टमाटर लगे तो देख रहे हैं इतना इतना टमाटर तोड़ने जा रहे हैं टमाटर जरिए और हमारा बॉस आगे है बॉस हेलो बॉस टकलू बॉस टमाटर बॉस पत्ती उधर नीचे उगल है तो वहाँ तोड़ने जाना है ये तो इधर से नीचे से उतर रहे हैं देख रहे हैं उधर इसको उधर बकरी उकरी खा रहा है देख रहे हैं ना <laughs> बड़ा खतरनाक बड़ा देख रहे हैं नीचे ऊपर होते पच जाएगा खाना और देख रहे हमारे हमारा शेर आगे आगे जा रहा है छोटा बाबू हम्म वही रास्ता दिखा रहा है नहीं ना जानते हम लोग यहाँ नया इलाका है उसका इलाका में आए हैं तो वही ना बताएगा अपना रास्ता चलो यहाँ से थोड़ा सब्जी तोड़ लेते हैं क्या बोल सकते हैं इधर मटर लुगल है मटर फिर उधर बकरी मटर आलू खा रहा है आलू का पेड़ खा रहा है क्या ही बोल सकते हैं भाग रहे इलायची इलायची तोड़ते फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं थोड़ी काम कर लेते हैं थोड़ा पता लेते हैं अबे सर तीन इलायची तोड़ रहा है सब एकदम अरे अच्छा से एकदम जानते हैं ना कैसे बिलायती तोड़ते हैं हम्म? बिलायती तोड़ने जानते हैं ना ये तो ऐसा देख रहा है ऐसे ऐसा कच्चा कच्चा तोड़ो <laughs> कच्चा कच्चा तोड़ेगा तब ना कल पकेगा फिर आज तोड़ेगा तो कल खाएंगे लो लो लो तीन को तोड़े हैं एकदम देख रहा है प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है देख रहा है सब काम पे लग गया है अरे बाबू हमारा फिर से आ गए रे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे जा यार तू कुछ अच्छा तो हाँ एकदम एकदम तुम अच्छा काम कर रहा है एकदम कोई सब कोई काम करने वाला आदमी नहीं है ये सब सब ढेलका ढेलका के खा लिया है और आया है यहाँ पहचानने इसीलिए काम कर रहा नहीं तुम तो कोई नहीं आता अभी तोड़ लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं गाइस uh, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय बाय